азыр сіз өз көзіңізмен көрген білген нәрселерді ғана айтасыз мақұл ба біреуден ұққан нәрселерді айтпайсыз мақұл ба аз, а мен видеоға тартып аламын сізді азыр қана қашан э. төрөлгөнсүз Қаяқта төрөлгөнсүз неге төрөлгөнсүз баштай берсеңиз болот билбейм бәке. Неге билбейсиң мен төрелетқанда өз көзіммен көргөн эмесмин абайке ошон үшін билбейм қарындашым мындай да сен азыр жалған көрсөтмө берип атканың үчүн алдыда эмне күтүп атканын билесиң да ооба билем о жакшы билет экенсиз кана айтчы эмне күтүп атат беш миң сом жок байке күткөн жок жок билбейм байке билбейт болчумун жок өзү айгерим саматова деген сизби өзү ооба жоқ байке азыр мен эмес негизи мен так жүріңіз көрсөтіңіз алдыда қайсы жерде болды эле окуя башкысы кана ай чоңуз ай чоңуз мен үчүнчү жолу сурап атам чай берип коюңузчу мага чай берип коюңузчу мен тура берем мен ушул жерде ай чоң жигит угуп атам өзің айтпай атпайсыңбы кандай чай экенин Индияның чайы бар Қытайдың чайы бар россиянын чайы бар кандайынан берейин айтпайсыңбы э мага айырмасы канча мен чай менен сүйлөшмөк бере беріңіздер болуңуз мен саламатсыз ба әке не іздедіңіз маған жанагы мындай бышық айырылбаған анан мындай кобраның терісінен жасалған бут киім керек эле да ушундай киимдер да и ооба бар эме кобраңыздын бут размери канча а кобранын кобранын бутунун размери неме кырк сегизби кырк тогузда ушундай жыландарда да бұт болмайды білем жоқ менің кобрамда бұты бар тауып бере берсеңіз әке а, бұл жақтан не берейін бұл жақтан чоңыз шампунь бар ғой шампунь мындай ооба шампуньдун эми түрлөрү бар кандай чачка керек сізге қандай чачка түрі бар эми байки кою чачка бар суюк чачка бар майлуу чачка бар кургак чачка бар жумшак чачка бар катуу чачка бар дегендей боо чоң мага дегенчи мага мындай кир чачка берип коюңузчу бир шампунь кир шампун кикака аха салам şu машинаны алдыңыз ба а ошо ошо машинаны алдым ооба э құт болсын рахмат төрт шамалы өтіп тұрсын рахмат рахмат соның машина екен э ооба соның машина рахмат сен сен дагы бир жыл ушул калыбыңан жазбай ушундай катуу иштесең жакшы иштеп мыкты кызматкер болсоң буюрса аракет кылат буюрса эмки жыл мындан да жакшысын алам буюрса тамақ жақсы болып тұр аябай чоң рахмат анан менин атыман могу жерде отырғандан баарына бир стакандан компот берип коесузбу <laughs> ай байке бул жерде өзүңүз көргөндө элестен башка эч ким жок кірпішті ошоны айтып атам чоңуз мага компот берип коесузбу бир стакан деп атам жана эле ушуну берип койсуз анан бир мойт мойт эмес го айтып атпаймынбы эч ким рахмат ай молодец э, жаман азамат тамашакөй бала экенсиң <laughs> <laughs> жактың мага рахмат рахмат канча болду байке айт буягы төрт жүз сом болду Так, 400 болот. Э. Так, 400. Мынакай, толық 200 сом. Без дачи. <laughs> Неге 200? Мен 400 деп өдім бе? Жоқ, түшініп отам, байке. 400 сом, бірок. Екі өз келбедік бе? Жоқ, сені мен алып келбедім бе? Байке, қойыңыз, ұялыңыз, байке, ұялыңыз. Сіз алып келген жоқсыз мені, машина алып келді ғой, машина мен мына жалғыз келдім мен мына экөөбүз келдик го туурабы машина алып келди да туурабы жок машина алып келди бирок төрт жүз сом болду да ооба туура мына төрт жүз болду экиге бөлсө эки жүздөн туура келеби ооба мына туура эле ооба мына мен эки жүз бердим <laughs> байке кызык экенсиз жолдо дагы ырдап берип коем сизге <laughs> туура эле байке эки жүз сом жарты рахмат мен алдандымбы же бул алдап кетті алло динара қандайсың не жақсы рахмат динара мен сом беріп тұршы нұрбек неме ушуласың мың сом емес бир сом да жок айдинадан сурайсың бе ошол как раз менде да азыр а айдинадабы э, ошол акчаны берип турат как раз азырчы менде бир сом кол сөрүп кетейин эми азыр о жылдыз дагы миң сом чыкпай атат елки мен бирөөгө алдырттым точно сдачаны туура эмес берип салдым кандайсың айдина чарчаган жоксуңбу бирок вообще болбой калып жатсың эртерээк жумушка чыкпасам мен недосдача болуп өлөм эй, точно бүгүн да миң сом жок буйрбасын чыда чыда чыда айдина мен сага келгем башың ауырып атабы жок башым ооруган жок ичтиң беле жок ичкен да эмесмин билесиң мен ичпейм эмне дары керек мен сага келгем да а мен билем сен эмнеге келгениңди каяктан билесиң билем а мен нурбек кантесиң эмне мелдешесиңби давай мелдешебиз точнобу сен билбейсиң мен эмнеге келгенимди мен билем сен эмнеге келдиң кел мелдешебиз давай канча сомго эки миң сом точно барбакчы бар бар давай анда беш миң сомго беш миңби беш миң сом бересиң э мен го берем сен бересің берем Берем, сразу да мен не келдім ой ақша сұрап эмнеге неге келмегіле таппай қалдың мен деген кесел алайын деп эле келгем все давай беш болчу мен кесел алайын деп эле келген болчумун мен акча сурап келген жок жок мен акча сурап келген эмесмин мен мына кесел алайын деп эле все давай беш миң bin. 500 mis? 5000 5000 5000 emelleşmedi böyle. Bol bol bol bol bol. 5000 5000 5000 5000 bol bol bol. Oh.